бір нәрсе сұрайын дедім мен elede. Ей, сұрай бер Мен кемпір болып шашым аппақ болуп калса да сүйө бересиңби сүйбөгөндөчү чачың сары болду кызыл болду көгүш болду сүйө эле ба эми чачың аппақ болсо эле сүйбөй калмак белем қызды алсаң өзің керең өзің жуып қаласың неге мына өзің келін өзің жуып қалдың е түгел бәке біріншіден мен өзім білем қайсы қызды алам, қайсы қызды албаймын екіншіден мен өзім керем жуған жоқпын бұл аялымдықы балам сен тарткан точно эмнеге эмнеге мени тартыптыр чөнтөгүмдөгү акчанын баарын алып коюптур <laughs> а каяктан билесиң балаң экенин а может мен алгандырмын жок алтыным айланайын сен алсаң калтырбай шыпырып коймоксуң а балам кичине мына жол кире калтырып коюптур чөнтөгүмө <laughs> а кой калып калыптырбы э анда бербейсиңби шымыңды дагы бир үтүктөп берейин қоя алайын дағы жол кірем жоқ жеу кеткенге шайым жоқ менің уақытым да жоқ азыр шашолданып апа эртең школда собрание болот экен барабызбы ооба балам барабыз да барып Білем койчу билем буларды мен чогулушун андан көрө ошол акчаны чогултабыз дагы бир жыл дубайга барып эс алып келебиз саламатсыз ба эме бул галстукту ороп берип коесузбу мага айтет илад жылдын алдыңыз ба байке бул галстук беш миң сом да ооба эмне болбойбу эми ушул беш миң сомдук галстуктан көрө мындай эки бут кийим сатып алганыңыз оңго байке чоңуз эми бул эки бут кийимди мойнуңа тагып жүрсөң болбойт да туурабы тагып жүрсөң болот мынакей ақ қымбат екені көрініп та тұрбайбы а бұл бүт киім көрінбейт да эй нұрбегей бір жаман адатым бар да қандай адат ақша керек болса эле апама чалам апаман сурайм анан эми экөөбүз үй бүлө үйлөндүк анан кечке эле апаман акча сурай бербей ошо адатты кантип чытасам болот деп ойлонуп атам мен айгерим бул деген сонун адат да э ооба бул деген жакшы адат ким айтты жаман адат деп сонун сурай бер муну өнүктүрүп өрчүтүш керек бул адатты э? апаң телефону өчүк болсо атаңа чал а экөө тең өчүк болсочу экөө тең өчүк болсо чоң атаңа чал чоң атаңдын пенсиясынан сурайсың ей жөн тұрчы чоң атам телефонымыз өзі өшіп қалған саламатсызбы чоңуз саламатчылык чоңуз мен сизден бир нерсе сурайын дедим да ай сурай бериңиз сиздерде мындай китеп барбы кантип бир күндө миллионер болып кетсе болады деген а андай кетеді и бар о бар ғой о соның ғой қаяқтан тапсам болады еме үчүнчү этажға шығып, фантастика деген бөлімнен издей берсеңиз болады үчүнчү этаж ай чоң жигит эшик руслан Ау. не көре атасың мына ә. Мо, Play плей тен бір фонарик көшіріп алсам, кешінде қараңғыда жаман екен фонарик е ә, жарық қылып жүрген қай Қайдан дейсің Play Market-те. Ерім. фонарик көшіріп алса болады иә көшіріп алса болады да ошоны көшіріп атамыз е руслан е руслан Де. Мақтан маған бір Шлепка хочет перевезем? Да? Шлепка. Футболка шортасымен көчіп бере айгерим эмне кел жардамдашып койчу мен мол жарым кармап турчу бошо айтам нурбек эмне болуп атасың эми келчи кел жардамдашып койчу мага ой бош айтам нурбек өзүң эле жасай берчи эртең айлык алат экенбиз айлык айлык <coughs> эме айлык дейсиңби айлык айлык дейсиңби эртең алат бекенсиңер кем ону кармап турчу эртең айлык алат бекенсиңер э о ооба ошентип атышат чын элеби чын эле айтышыптырбы и жакшы болгон турбайбы мен биякта өзүм эле оңдоп коеюн жаны болду болду ушундай кылып кой болду эртең чын эле айлык алып бекенсиңер э, тамашалап койдум дей тамашалап койдум билбейм качан алабыз білесің бе екеуіміз ең башында қандай жашашы ошентип жашаған кайра каалап атам кандай баштагы эң башында эң башында кандай жашачу элек экөөбүз эң башында экөөбүз бири бирибизди даже таанычу эмеспиз ошо ошону айтып атпаймынбы ошондой жашагым келип атат кайра тажадым барына. эмне